¿Por qué está aquí? Para optar a su puesto, obviamente. ¿Qué le pide al puesto de trabajo? Quiero retos y responsabilidad. ¿Qué oportunidades ve en este puesto? Pues veo que podría mejorar mi carrera profesional y especializarme todavía más. ¿Qué destacaría de su carrera académica? Que no acabará nunca, adoro la investigación y seguir aprendiendo todavía más. ¿Hasta dónde quiere llegar? Quiero ser importante para esta empresa, para la comunidad científica Quiero dejar huella y seguir creciendo. ¿Qué está dispuesto a hacer por el puesto? Sacrificaría mis sesiones diarias de gimnasia. <laughs> ¿Está usted preparado? Sí, por eso estoy aquí. Conoce las reglas del juego, que no hay reglas. El cronómetro comenzará una vez sepa la prueba que tiene que realizar. De pasar correctamente la prueba, oirá dos veces la alarma de aviso. De no superarla, la oirá únicamente una vez. Está siendo grabado en todo momento. ¿Es usted un candidato? Si está aquí hoy, es porque confiamos en sus actitudes para ocupar el puesto de nuestra empresa. No es una empresa cualquiera, no es un puesto cualquiera. El ocupante tendrá privilegios que muchos desearán tener y que jamás disfrutarán. Todavía está tiempo para irse si cree que no está a la altura. La prueba comenzará tras la señal. Dispone de un minuto para realizarla. ¿Qué opina de esos bufones del Congreso? Se facilitan dos nombres de políticos. ¿Bufones? Qué poca seriedad en esta entrevista. Tal y como está ahora la cosa, como para mojarse. Pero en fin. De Mariano Rajoy, para mí no es un bufón, sino un fantasma, porque ni se, ni se le ve ni hace nada. De Rubalcaba dejó de darme confianza hace tiempo. Pero bueno. No voy a desvelar mi ideología política, ni sé qué pretenden con esta pregunta. Si los políticos estuvieran mejor preparados, les aseguro que un camarero se esfuerza más por mejorar en su día a día aprendiendo inglés, emprendiendo, más que un político. Yo no les llamaría bufones, sino les llamaría ineptos.